جہنم کی آگ سے نجات مصنف خلیل جبران کتاب آوارہ گرد ایک گرجے میں ایک عیسائی پادری تھا ایک طوفانی دن اس کے پاس ایک غیر عیسائی عورت آئی اور اس کے قریب کھڑی ہو کر کہنے لگی میں عیسائی نہیں ہوں کیا میرے لیے نجات ہے کیا میرے لیے جہنم کی آگ سے نجات ہے اور پادری نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہا کہ نہیں نجات محض ان لوگوں کے لیے ہیں جو دل و جان سے عیسائی ہیں اور جو ہی پادری نے یہ الفاظ ادا کیے تو ہی آسمانوں پر بادل انتہائی خوفناک آواز سے گرجا اور پادری کے گرجے پر بجلی گری اور دیکھتے ہی دیکھتے گرجا آگ کی نظر ہو گیا شہر کے لوگ بھاگتے ہوئے جائے حادثہ پر آن پہنچے اور انہوں نے عورت کو بچا لیا جبکہ پادری آگ کا ایندھن بن چکا تھا آگ کا لقمہ بن چکا تھا